निकालिएकी निकालिएको थिइस् र माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछ रोमी पाँचको बाह्रले भन्दछ एकजना मानिसद्वारा संसारको पाप आयो र पापबाट मृत्यु त्यसै गरी पहिलो कोरन्ती पन्ध्र अध्यायको एक्काइस पदले भन्दछ किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो यहाँ हाम्रा परमेश्वरले कसरी दुःख र पीडाको व्याख्या <laughs> चाहिँ स्त्री र पुरुष र आदम र हावालाई दिनुभएको कुरा चाहिँ छर्लङ्ग हामी यस भागमा देख्दछौँ र यही एउटा श्राप बोकेर हाम्रो जीवनमा हामी सङ्घर्ष गर्दै माटोमा नमिलुन्जेलसम्म दुःख र पीडाको अनुभव गर्ने एउटा प्रक्रियाबाट निरन्तर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ दुःख पीडा हाम्रो जीवनमा छ किनभने हामी टुटे फुटेको संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ पापमय र हाम्रो आफ्नै रोजाइले पनि हामी चाहिँ दुःख पीडामा निरन्तर परिरहेका हुन्छौँ हामीले कतिचोटि गलत कुराहरू रोज्छौँ गलत निर्णयहरू हामीले गर्दछौँ त्यसले पनि हाम्रो जीवनमा हामी दुःख पीडा लाई भोग्छौँ पापमय र हाम्रो आफ्नै रोजाइले पनि अनि पतन भएको संसारको कारणले हामी चाहिँ यस धरतीमा दुःख पीडालाई निरन्तर देख्छौँ र भोग्छौँ पनि यो दुःख पीडाको सिद्धान्त के हो भन्छ थियोलोजी अफ सफरिङ चाहिँ के हो भनेर यदि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने यसुका चेलाहरूको रूपमा हाम्रो दुःख पीडाको परिस्थितिबाट हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा अवसर पाएका हुन्छौँ जबसम्म हामी उहाँको मुखामुखी हुँदैनौँ र उहाँसँग सधैँभरि रहँदैनौँ हामीले चाहिँ दुःख पीडामा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा अवसर पाएका हुन्छौँ अरे के कस्तो अचम्मको थियोलोजी होइन यो धर्मज्ञान पनि अचम्मको छ हामी प्रभुलाई पछ्याउने मानिसहरूको निम्ति जीवन चाहिँ कठिन नै छ नि होइन कसको जीवन सजिलो होला जीवन हामी सबैलाई कठिन छ अनि दुःखदायी छ पीडामय छ कति समय चाहिँ अब सुन्दर हुन्छ धेरै कुराहरू र कति समयपछि चाहिँ पीडा र दुःख र अभावले हामी चाहिँ ग्रसित हुन्छौँ कतिवटा पीडा पीडाहरू त हामीले चाहिँ बाहिर व्यक्त पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ कतिवटा प्रार्थनाका अनुरोधहरू यहाँ ल्याइएका हुन्छन् तर कतिपय प्रार्थना चाहिँ हामीले व्यक्त पनि गर्न सक्दैनौँ हामीले भन्न पनि सक्दैनौँ भन्यो भने पनि सायद कसैले त्यसलाई अनर्थ पनि लगाइदिन सक्छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ नबोलिएको प्रार्थना एउटा मुख अवस्थाबाट हामी परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेरिदिउन् हामीलाई चिनिदिउन् हामीलाई बुझिदिउन् हाम्रो दुःख पीडालाई चाहिँ सम्झिदिउन् भन्ने हामी पुकारा गर्दछौँ आजको मेरो क्लास चाहिँ यो एउटा भनौँ न परिचयात्मक हुनेछ त्यसले गर्दा कृपया तपाईँले यसलाई बुझ्ने गरी बुझिदिनु होला यसमा हामी त्यति गहिरो रूपले यो पहिलो श्रृङ्खलामै हामी पुग्दैनौँ तर यसको एउटा परिचयात्मक रूपबाट हामी हेर्नेछौँ मलाई दुःख किन मेरो जीवनमा मैले दुःखलाई चाहिँ किन भोग्नुपर्छ म प्रभुलाई पछ्याउँछु प्रभुको बाटो लाग्छु प्रभुको सेवा गर्छु तर पनि मलाई दुःख किन हुन त यस्तै किसिमबाट प्रभुका दास अयुबले पनि पक्कै पनि प्रश्न गरेका थिए हुन त उनका धेरै प्रश्नहरू अयुबको पुस्तकमा लेखिएको छ अनि म यो विस्तृत विवरण त पछि पछिको श्रृङ्खलाहरूमा जानेछु तर म जब पहिला पहिला मैले बाइबल पढेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ अयुको किताब मैले पुरा नपढिकनै म चाहिँ बन्द गरेर बडो सोचमा परेँ मैले भने परमेश्वर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ यो यस्तो भक्तजनको जीवनमा तपाईँले यति धेरै पीडाहरू चाहिँ किन ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ ममा रहेको थियो मैले त्यो अन्तिम भाग पढेकै रहेन छु अनि पछि मात्रै थाहा पाएँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कि उहाँले कति धेरै आशिष पाउनु भएको रहेछ र आज तपाईँ मेरो निम्ति दुःख कष्ट पीडाहरूको बाटोबाट जाँदा अयुबको जीवन उहाँको परिस्थितिहरू हाम्रो निम्ति कति धेरै एउटा प्रेरणाको स्रोत छ यो कति रोचक कुरा हो कि यतिका अप्ठ्यारो दुःखदायी पीडाले गरिबीले भरिएको संसारमा मानिसहरू निरन्तर प्रेमिलो र भलो परमेश्वरमा विश्वास गर्दै उनीहरू अघि बढिरहेका छन् होइन यो छक्क छक्क पर्दो कुरा होइन र संसारमा दुःख छ पीडा छ सङ्घर्ष छ गरिबी छ ती सबै कुराहरूको माझमा पनि परमेश्वरप्रति ईश्वर भक्ति बोकेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् अनि एकाध मानिसहरू छन् जो नास्तिक छन् जसले परमेश्वरको अस्तित्वमा चाहिँ विश्वास गर्दैनन् मेरो विचारले उनीहरूलाई सबै कुरा पुगिसरी भइसकेको छ जीवनमा त्यसै कारण उनीहरू नास्तिक भएका छन् किनभने आगुरले पनि यही भनेका थिए परमेश्वर मलाई चाहिएको कुरा दिनुहोस् भनेर चाहिँ उनले बताएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ अनि यस दुष्टताले भरिएको संसारमा ईश्वरप्रतिको आस्था पनि एउटा अलौकिक आस्था मानिँदै आइएको छ यो माफ गर्नुहोला यो माझमा यो फोन ले समस्या छ यो क्रिस्चियन ग्रुप छ उहाँहरू चाहिँ यो फेसबुक मार्फतबाट एकदमै त्यो अटो मेसेजहरू पठाइरहेका छन् दुष्टताले भरिएको संसारमा ईश्वरप्रतिको आस्था पनि एक अलौकिक आस्था अवस्था मानिँदै आइएको छ यो संसारमा दुष्टताले भरिएको छ तर पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने पनि एउटा बडो अचम्मको कुरा छ मान्छेहरू जति दुःख कष्ट सङ्घर्ष भए पनि परमेश्वरमा विश्वास गरेर अगाडि बढिरहेका छन् मानिसको जीवनमा दुःख कष्ट को कुराले परमेश्वरको अस्तित्वमा नै गहिरो बहस खडा गर्दछ हामी परमेश्वर हुँदा हुँदा पनि यति प्रेमिलो परमेश्वर हुँदा हुँदा पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले मानिसहरूले चाहिँ यो संसारमा कति दुःख कष्ट पाइरहेका छन् संसारको मानचित्रमा हेर्नुहोस् कति देशहरूमा मान्छेहरू भोकमरीमा छन् कतिवटा महामारीमा परिरहेका छन् कति पीडाहरूबाट गइरहेका छन् परमेश्वर हुँदा हुँदा पनि यो किन भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँको अस्तित्वमा चाहिँ एउटा बहसलाई खडा गरिदिन्छ यो कसरी हुन्छ त हेर्नुहोस् दुःख पीडाको आफ्नै किसिमको एक्लोपन छ मानिसको जीवनमा दुःख पीडाले जीवन कठिन छ यो दोस्रो पल्ट मैले भन्दैछु यो सजिलो जीवन चाहिँ छैन नि मान्छेहरू गुलाबको फुल माथि माथि त कहाँ हिँड्न सक्छन् र काँडा पनि त छैन होइन चोबिहाल्छ जीवन त कठिन छ यो एक महत्त्वपूर्ण सत्यता हो यसलाई हामीले लुकाएर लुक्दैन होइन अनि यो हामी हाँस्दै खुसी साथ अगाडि बढ्छौँ तर कोही कोहीले जीवनको यो पाटोलाई नजिकबाट चाहिँ अनुभव गर्ने अवसर नपाएकाहरू पनि छन् कुनै कुनैहरू सायद प्रशस्त भएर होला सायद उनीहरूको जीवनमा अरू धेरै कुराहरू थिए होलान् सुख सम्पत्तिहरू भएको कारणले गर्दा दुःख पीडाको अनुभव नगर्ने कोही कोही मानिसहरू छन् जसले यसलाई नजिकबाट देखेका छैनन् तर अरू चाहिँ छन् जो हामी जस्तै जो सुस्केर हाल्दै चर्को स्वरमा आफ्नो पीडालाई व्यक्त गर्दछन् जब हामीलाई पीडा हुन्छ हामी चुप रहन सक्दैनौँ होइन हामी रुन्छौँ हामी कराउँछौँ हामी सुस्केर हाल्दछौँ कति चाहिँ आफ्नो पीडालाई चुपचाप रही उनीहरू सहन्छन् पनि उनीहरू पीडालाई आफ्नो हृदयमा राख्छन् त्यसैले गर्दा त होला नेपालीमा कालीप्रसाद रिजालको शब्दमा एउटा गीत छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ है अनि त्यस्तै अरू पनि गीतहरू छन् जसले चाहिँ हामी नेपाली मानिसको कथा व्यथालाई चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ पीडा शब्दहीन पनि हुन्छ अनि स्वरहीन पनि हुन्छ पीडामा सधैँ शब्द हुन्छ चितकार हुन्छ अनि के अरे भनौँ न पीडामा सुस्केरा हुन्छ भन्ने कुरा छैन यो शब्दहीन पनि हुन्छ धेरैपल्ट कति मानिसहरूको पीडा चाहिँ उनीहरू बाहिर झल्काउँदैन अझै अर्को गानाले त्यस्तो पनि भन्छ लोग्ने मान्छे भनेर भएर रुनु हुँदैन भन्ने <laughs> गीत पनि छ नेपालमा पीडा पीडा नै हो पीडा अथवा अर्को शब्दमा अङ्ग्रेजीमा सफरिङ हामी सबैको धेरै निजी हुन्छ यो प्राइभेट हुन्छ पीडा भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै प्राइभेट हुन्छ हामीले सजिलै हाम्रो पीडा चाहिँ अरूसित हामी बाँडचुँड गर्दैनौँ मेरो पीडा अनि तपाईँको दुःख पीडामा धेरै भिन्नता हुनसक्छ हामी जुन जुन परिस्थितिहरूमा छौँ हाम्रो पीडाहरू चाहिँ एकदम फरक फरक हुन्छ अनि यो पीडाले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ निर्माण गरिरहेको हुन्छ एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ तयार गरिरहेको हुन्छ जुन पीडाबाट हामी गइरहेका छौँ तपाईँ महान व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वलाई जब तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँले देख्नुहुन्छ मान्छेहरू चाहिँ महान कसरी बन्छन् भन्दा ती मानिसहरू जो एउटा पीडाको बाटोबाट त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् उनीहरूले धेरै मेहनत गरेका हुन्छन् धेरै सङ्घर्ष गरेका हुन्छन् र जीवनमा केही उपलब्धि र उनीहरूले प्रसिद्धि पाएका हुन्छन् किनभने यी मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा पीडालाई महसुस गरेका छन् नजदिकबाट अचानक आउने जीवनका पीडाहरूले हामीलाई दुखित तुल्याउँछ अनि हामी सधैँ दुःखबाट उम्कने उपाय तथा प्रयासमा हामी हुन्छौँ हामीलाई सुख चाहिएको छ अनि त्यो सुखको लागि होइन हामी धेरै प्रयत्न गर्दछौँ पहिला पहिला दाउरा बालेर पुकेर हामी हिँड्थ्यौँ अनि गरेर पछि चाहिँ अब ग्यास छ होइन हामीलाई सुविधा भएको छ धेरै कुराहरू नि हामीलाई सुविधा छ कति दुःख थियो हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ नुन बोकेर लिएर आउँथ्यो यत्रो यत्रो डल्ला हुन्थ्यो नुनको त्यो चाहिँ हामी कुटेर अनि त्यसलाई चाहिँ मसिनो बनाउँथ्यौँ अनि हामी सबैको जीवनमा यो दुःख यो पीडाबाट हामी उम्कने हामी प्रयासमा चाहिँ हुन्छौँ सुखको आभासतिर डोर्याउन नयाँ नयाँ आविष्कारले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ हाम्रो जीवनमा ससाना कुराहरू होइन ती सब हामीले जोडिरहेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई सजिलो होस् सुख होस् भन्दै हामी कति निजी रूपले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सुखतिर हामीले घछिटिरहेका हुन्छौँ मृत्युलाई पनि दुःखको एउटा परिभाषा दिइन्छ यहाँ आएर चाहिँ दुःख र पीडाको अन्त हुन्छ त्यसै कारण होला कतिजनाले दुःख पीडा पाएपछि उनीहरू झुन्डिएर मर्छन् वा आत्महत्या गर्छन् किनभने त्यहाँ चाहिँ दुःखको अन्त हुन्छ भन्ने यो चाहिँ मानवताको हाम्रो परम्परा निरन्तर रहेको छ यो दुःख पीडा चाहिँ अन्त हुन्छ अस्पतालको बेडमा कति दीर्घ रोगीहरू कति पीडा र सुस्केरासित बाँचिरहेका हुन्छन् अनि कति लामो समय त्यो अवस्थामा रहँदा त्यो पीडाको अन्त होस् भन्दै कतिले पुकारा गरिरहेका हुन्छन् र एक दिन त्यो मृत्युले चाहिँ त्यो पीडा सब हरण गरेर लैसकेको हुन्छ मृत्युलाई पनि दुःखको एउटा परिभाषा दिइन्छ तर जीवन चक्रको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो मृत्यु र बाइबलले बताएको छ पापको ज्याला मृत्यु अनि त्यसले चाहिँ सबै कुराको अन्त गरिदिन्छ र पीडाको सबैभन्दा गहिरो चोट चाहिँ मृत्युले ल्याएको हुन्छ यही मृत्युलाई पर सार्न चाहिँ कति प्रयास हुन्छ होइन मेरो जीवनबाट अब म झन्डै झन्डै कति पुगेको होला होइन अब हामी सबै त मृत्युबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् जीवन हामी जिउनुको निम्ति प्रयत्नशील हुन्छौँ केही रोग बिमारी भएपछि अस्पतालको सहायता लिन्छौँ प्रार्थनाको सहायता लिन्छौँ अनि मृत्युलाई पर सार्न चाहिँ कति प्रयत्न हुन्छ कति आधुनिक स्वस्थ उपकरणहरू उपायहरू उपयोगमा ल्याइन्छ कति खर्च गरिन्छ यो मृत्युबाट जोगाउनुको निम्ति मृत्युलाई अलिक पर सार्नको निम्ति पीडादायक मृत्यु लम्बिएको पीडादायक जीवनलाई अन्त गर्न कति राष्ट्रहरूमा सहज अहिले मेडिकल सल्युसनलाई चाहिँ कानुनी मान्यता पनि दिएको छ यो पीडा चाहिँ धेरै लामो समय मान्छेले सहन नपरोस् यदि उनीहरूले इच्छा गर्छन् भने केही लिगल डकुमेन्टहरूमा सही गरेर उनीहरूलाई एउटा इन्जेक्सन दिएर उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ अन्त गरिदिने कानुनी एउटा मान्यता पनि कति राष्ट्रहरूले चाहिँ दिइसकेका छन् पीडा जीवनको एउटा अङ्ग हो दुःख कष्ट यो पीडा चाहिँ जीवनको एउटा अङ्ग हो पीडा बिना जीवन चाहिँ अधुरो हुन्छ यो पनि कस्तो कुरा है प्रभु यीशुले भन्नुभयो जब तिमीहरू सताइन्छौ जब पीडामा हुन्छ दुःखमा पर्छौ तिमीहरू रमाऊ खुसी हौ आनन्द गर यस्ता यस्ता कुराहरू भन्नुभएको छ जसले तिमीलाई एउटा गालामा हिर्काउँछ भने अर्को गाला पनि थपिदेऊ कसैले तिमीलाई कसलाई हान्छ भने अझै माथिकोसम्म गइदेऊ यस्ता अचम्मका शिक्षाहरू छन् जहाँ पीडालाई चाहिँ हाम्रो जीवनसित जोडिएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँ आशिषहरूका भागीदार हुनुको निम्ति चाहिँ हामीलाई बोलावट गरिएको छ पीडा जीवनको एउटा अङ्ग हो यसबाट भाग्ने चाहिँ होइन तर यसभित्र रहेर जसरी यसको थियोलोजीले भन्दछ धार्मिक धर्मज्ञानले भन्दछ कि पीडा दुःख कष्ट चाहिँ त्यो एउटा प्रक्रिया हो जसले हामीलाई परमेश्वरको छेउमा लैजान्छ र त्यहाँ हामी पुगेर परमेश्वरको महिमा गर्ने चाहिँ एउटा अवसर दिन्छ जसरी शनिबार आइतबारको सेवामा चाहिँ हामी सबैसित मिलेर एउटा आराधना गर्ने अवसर हामीले पाएका हुन्छौँ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यो पीडा र दुःख कष्टले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा अवसर दिएको हुन्छ पीडा बिना जीवन अधुरो हुन्छ हेर्नुहोस् यो यसबाट तपाईँहरू हामी भागेर कहाँसम्म हामी जान्छौँ मानसिक पीडा शारीरिक पीडा भावनात्मक पीडा र आत्मिक पीडा यो पीडा पनि थरी थरीका छन् मानसिक पीडा छ शारीरिक पीडा छ भावनात्मक पीडा छ अनि आत्मिक पीडा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ हाम्रो जीवन यिनैबाट भएर जान्छ यी थरी थरीका पीडाहरू मानसिक पीडा शारीरिक पीडा भावनात्मक पीडा र आत्मिक पीडा हाम्रो जीवन यिनैबाट भएर जान्छ यो प्राकृतिक र सामान्य प्रक्रिया हो जीवनको हाम्रो निम्ति यो सामान्य कुरा हो यो हुन्छै हुन्छ यसबाट भएरै जानु पर्दछ कुनै बेला कोही मान्छेहरू चाहिँ गौतम बुद्धकोमा आएछन् अनि भनेछन् हामीलाई यस्तो दिनुहोस् हाम्रो घरमा एकजनाको मृत्यु भएको छ उहाँलाई तपाईँले जिउँदो बनाइदिनुहोस् अनि उहाँले भन्नुभएको छ गएर त्यहाँ छेउको गाउँबाट अलिकति खरानी लिएर आऊ म मन्त्र फुकेर दिन्छु भनेर अनि उनीहरू तुरन्तै जान लागेको थियो उहाँले भन्नुभयो यस्तो घरबाट खरानी ल्याऊ जुन घरबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको छैन <laughs> अनि उनीहरू खरानी माग्न गए अब हाम्रो गाउँ घरमा चाहिँ खरानी चाहिँ त्यसै लेनदेन गरिन्छ आगो बाल्नको लागि अनि खरानी त दिए तपाईँ घरबाट कुनै बित्नु भएको छ न पोहोरको साल हाम्रो बाजे बित्नु भएको थियो फेरि अर्को घर तपाईँ घरबाट खरानी माग्यो त्यसो कोही बित्नु भएको छ यो बित्नु भएको थियो त्यो बित्नु भएको थियो ऊ बित्नु भएको थियो त्यो बित्नु भएको थियो बेलुका भइसक्यो उनीहरूले एउटा पनि यस्तो घर भेट्टाएनन् जुन घरमा कुनै न कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको छैन परिवारमा मृत्यु भएको छैन उनीहरूले शिक्षा पाइसकेका थिए र पछि चाहिँ बुद्धलाई नभेटिकन फर्केर आफ्नो जी घरमा गए र उनीहरूको जुन पीडा थियो उनीहरूले सहन पर्ने बाध्यता उनीहरूलाई भएको थियो पीडामा एक्लोपन हुन्छ कति पीडा हामीले अरूहरूसित बाँडचुँड गर्न सक्दैनौँ जीवन यस्तै छ होइन हामी बाँडचुँड गर्न सक्दैनौँ कतिले त आफ्नो स्वासिनीलाई पनि भन्न सक्दैनन् होला आफ्नो श्रीमतीलाई पनि अनि कति श्रीमतीले आफ्नो पीडा लुग्नेलाई पनि भन्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छ जीवनमा पीडामा एक्लोपन हुन्छ दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ आँसु हुन्छ संसारमा म एक्लोले मात्र यसरी पीडाको बाटोबाट म भएर हिँडिरहेको छु भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ सधैँ त्यो पीडा बोकेको मान्छेमा हुन्छ <laughs> मै हो मैले नै सबभन्दा बढी दुःख पाएको छु भन्ने भावना चाहिँ त्यो व्यक्तिमा सधैँ हुन्छ अरूलाई त राम्रै छ अरूहरूको त सबैको राम्रो छ म मात्रै टुक्रिएको छु म मात्रै खत्तम भएको छु मेरो मात्रै बर्बाद छ भन्ने यो आशय चाहिँ त्यो पीडा पाइरहेको मान्छेले चाहिँ आफूभित्र थाहा गरिरहेको हुन्छ अरूको जीवन चलिरहेको छ मेरो मात्र जीवन नै रोकिएको छ अडिएको छ आफ्नै आँसुले भरिएको आँखाले संसारलाई त्यो व्यक्तिले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ पीडा यस्तै हुन्छ यो बडो निजी हुन्छ यो बडो एक्लो बनाउँछ पीडाले हाम्रो जीवनलाई हामीले दुःख पाउँदैमा संसार रोकिँदैन तर चलि नै रहेको हुन्छ त्यो त दुःख लाग्छ होइन एउटा सुक्खा उजाड भूमिमा भएको जीवन जस्तै भन्छ जीवन दुःख पीडाको परिस्थितिमा मानिसहरू आउँछन् हामीलाई सान्तावना दिनलाई प्रार्थना गर्न उत्साह दिनलाई कुरा गर्छन् हाँस्छन् अनि जान्छन् र आफ्नै दिनचर्यामा उनीहरू व्यस्त भन्छन् हामी त्यही अस्पतालको बिस्तारामा लडिरहेका हुन्छौँ हामी आकाश देख्दैनौँ तर त्यो माथिको भित्ता मात्रै देख्दछौँ र हामी भन्छौँ परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ पीडाको अध्ययारोपन कडा हुन्छ अध्यारोपण पीडाको चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ मान्छेको जीवनमा गाढा हुन्छ र यस अध्यारोपणमा हामी आशाको किरण चाहिँ भेट्टाउन सक्दैनौँ पीडा हाम्रो निम्ति छोटो समयको लागि भए तापनि यो चाहिँ यो पीडाभित्र हामी चाहिँ आजीवन कैद वा आजीवन कारावास जस्तै हाम्रो लागि हुन्छ जिन्दगीभर म यस्तै नै रहन्छु भन्ने हामीमा भावना चाहिँ हामी भित्र हुन्छौँ तर त्यो काल कोठरी एउटा कालो अँध्यारो परिस्थिति हाम्रो प्राण भित्रको पर्खालमा एउटा आवाज गुन्जिन्छ किन म त्यो हाम्रो भित्र हामी भन्छौँ किन म सहानुभूतिले आफ्नो ठाउँ खोज्छ हामीलाई सहानुभूति चाहिन्छ हाम्रो आँखा माथि हामी उचाल्छौँ वरिपरि हेर्छौँ र एउटा तर्कपूर्ण विचार मगजले तयार पार्छ एउटा प्रार्थना किन म प्रभु प्रभु म किन अब हामी परमेश्वरको सहभागितालाई यहाँ स्वीकार गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँ त दयाको परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन र कसरी यो मेरो जीवनमा हुन आयो कहिले तितोपनामा कहिले रिक्ततामा प्रश्नै प्रश्न तपाईँ अनि मेरो जीवनमा रहन्छ यो कहिले नभएको कुरा होइन हाम्रो जीवनको एउटा भाग हो यो नै प्रश्न नै हाम्रो निम्ति बिस्तारै प्रार्थना बन्दै जान्छन् हाम्रा दृष्टिकोणलाई बिस्तारै यो बटार्न थाल्छन् मोड्न थाल्छन् ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वासको बिउ रोपिँदै गइरहेको हुन्छ यहाँ हामी परमेश्वर कहाँ पुग्छौँ प्रश्नको उत्तरहरूको निम्ति हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ सहायताको निम्ति जसले खराबलाई असल बनाउनु हुनेछ गुमेको कुरा फिर्ता ल्याउनु हुनेछ रोगलाई निको पार्नु हुनेछ हामी परमेश्वर कहाँ सहायता माग्छौँ बिन्ती माग्छौँ हाम्रा सुस्केराहरू शान्तिमा परिवर्तन हौ भनेर हामी पुकारा गर्छौँ हामी एक अनुरुत्तिरित प्रश्नको सामना गर्छौँ जसको उत्तर हामीले पाएका हुँदैनौँ प्रेमको यस्तो परमेश्वरले संसारमा यस्तो दुष्टता प्रवेश किन गरेको उहाँले किन अनुमति दिनुहुन्छ मेरो जीवनमा यस्तो किन हुन दिनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँ प्रेम हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले नै दुष्टता सृजना गर्नुभयो यस्तो प्रश्न हुन्छ कस्तो ईश्वरले यस संसारमा पीडा र दुःखको रचना गर्नु कस्तो परमेश्वर पनि के साँच्चै नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ यी प्रश्नहरू हुन् अनि यी चाहिँ धेरै पारदर्शी प्रश्न हुन् जुन चाहिँ हाम्रो मुखबाट होइन तर हाम्रो हृदयभित्र हामीले रचिरहेका हुन्छौँ कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ परमेश्वरमाथिको विश्वासमा दुःख पीडा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पर्खाल जब दुःख पीडा र आँसु हाम्रो जीवनमा आउँछ नि अनि परमेश्वरमाथिको विश्वासमा चाहिँ एउटा ठुलो पर्खाल खडा हुन्छ तापनि यही कुराले धेरैलाई विश्वासको नजिकमा पनि लिएर आउँछ यही दुःख कष्ट र सङ्घर्षले धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको छेउमा लिएर आएको छ तपाईँले मैले गवाईहरू हामीले सुनेका छौँ ती ब्यारिस्टरको जीवनमा त्यो घटना नघटेको भए तिनीहरूले प्रभुलाई कहिले नपाएका हुन्थे कति मानिसहरू ज्यालखानमा प्रभुलाई पाएका हुन्छन् किनभने त्यो दुःखको एउटा कटोरो हो पीडाको एउटा कटोरो हो तर त्यहाँ उहाँहरूले परमेश्वरलाई भेट्टाउँछन् त्यो दुःख र पीडा र एक्लोपनाको मासमा दुःख पीडाले सधैँ मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा गर्नु होइन तर एउटा अवसर लिएर आएको हुन्छौँ उहाँमाथि अझै विश्वास र दरिलो हुनुको निम्ति एउटा अवसर लिएर आएको हुन्छ प्रभु यसो डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास आए कति वचनहरू सुनेका थिए चमत्कार देखेका थिए चेलाहरू अत्तालिए मर्नै लाग्यौँ भनेर ती सबैजना एकैचोटि घर लाप्पै पर्लान् भनेर उनीहरू त बडो अत्तालिए सायद आफ्नो घर परिवारको याद आयो होला प्रभु हामी मर्नै लाग्यौँ भनेर सिधै भनिदिए मनको कुरा मुखबाट निकाल निस्किहाल्यो होला <laughs> अनि प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वास खोइ अनि उनीहरूले भने कस्तो यिनका कुराहरू त सबैले मान्दा रहेछ आधीहरूले पनि सुन्दा रहेछ त्यो समय पक्कै पनि विश्वास बलियो भएको छ आदिबेरीले र दुःख पीडाले धेरै परिस्थितिमा हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा लिएर आउँछ शताब्दीदेखि संसारभरि परमेश्वरमाथिको विश्वासले गर्दा पीडा बोकिरहेकाहरूले धरतीमाथि आफ्नो अस्तित्वको अर्थ पत्ता लगाएका छन् वा थाहा गरेका छन् परमेश्वरमाथिको विश्वासले गर्दा पीडा बोकिरहेकाहरूले यस धरतीमा उनीहरूको जीवनको अस्तित्व र जीवनको उद्देश्यलाई चाहिँ थाहा पाउन सकेका छन् हो दुःख कष्ट सबैको जीवनमा आउँछ कि आउँछ तर यदि त्यो सबै परिस्थितिमा हाम्रो आँखाले हाम्रो हृदयले ईश्वरलाई खोज्दछ भने उहाँको नजिकमा हामी आउने अवसरहरू पाउँदछौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बडो अद्भुत तरिकाले काम गर्दो रहेछ दुःख कष्ट पीडा हाम्रा आँखाबाट झरेका आँसुहरू यी कहिले पनि खेर जाँदैनन् संसारको निम्ति यी कुराको कुनै मूल्य र मान्यता नहोला तर परमेश्वरको नजरमा यी बहुमूल्य छन् त्यसै कारण प्रकाशको किताबमा प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ तिम्रा आँखाका आँसुहरू म पुछिदिनेछु सान्तवना परमेश्वरले पनि कति कुराहरू धेरै भावनात्मक रूपबाट हामीलाई भन्नुभएको छ बताउनु भएको छ यी सबै मेहनत गर्ने र गरौँ बोझले दबिएका हो पीडामा परेकाहरू हो म कहाँ आओ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु दुःख पीडाका तथ्यहरू सबैलाई दुःख पीडाबाट भएर जानै पर्छ यो जतिचोटि मैले भने पनि यो कम्ती नै हुन्छ यसबाट पनि केही उपाय छैन हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो जीवनमा यो त एउटा बाटो हो जुन बाटोले हामीलाई परमेश्वरको छेउ छेउबाट भएर हिँड्नलाई सहायता गर्छ दुःख कष्टदेखि अनभिज्ञ कोही व्यक्ति पनि यस धरतीमा छैन सायद मैले झुट बोलिनँ होला यसरी भन्दा दुःख कष्टदेखि अनभिज्ञ कुनै पनि व्यक्ति यस धरतीमा छैन होला यदि कोही छ भने त्यो पूर्ण रूपले मानिस नै हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नुपर्छ जब कुनै व्यक्ति कुनै रोगबाट बडो नराम्रो रोगबाट दुःख कष्टको पीडाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ पुरै व्यक्तित्वको सबै भाग उसको त्यही पीडामा संलग्न हुन्छ मृत्युको प्रक्रियाको मानसिक डर हुन्छ आफ्ना प्रियजनहरूसित बिछोड हुने भावनात्मक द्वन्द भइरहेको हुन्छ सँगसँगै उसलाई त्यो शारीरिक दुखाइ र पीडा पनि भइरहेकै हुन्छ भविष्यमा के हुन्छ भन्ने एउटा आत्मिक निराशापन पनि हुन्छ र एक्लोपनको व्यक्तिगत पीडा त भोग्नै पर्छ म तपाईँसित भन्दै थिएँ मानसिक पीडा मेन्टल सफरिङ म त्यति धेरै बोल्न चाहदिनँ यस्ता विषयहरूमा मानसिक डरले ठुलो पीडा सृजना गर्छ धेरै किसिमको कल्पना परिकल्पनाले व्यक्तिलाई डराइदिन्छ आज पनि मानिसहरू सिरानीमा बाइबल राख्ने <laughs> चलन छ होइन राम्रो सपना देख्न पाइयोस् भनेर मानिसहरू हेर्नुहोस् न यो डरको कारणले गर्दा धेरै किसिमको समस्यामा पर्छ मानसिक यो पीडाले चाहिँ मान्छेलाई मानसिक बनाइदिने सम्भावना पनि एकदम धेरै हुन्छ भावनात्मक द्वन्द्व इमोसनल सफरिङ भनौँ हाम्रो जीवनभरि नै भावना भावनात्मक द्वन्द्वले हामीलाई चाहिँ घेरिरहेको हुन्छ कस्तो भावनात्मक भने इमोसनल कि हामीलाई कहिले रिस उठिरहेको हुन्छ कहिले हाँस्न मन लागिरहेको हुन्छ कसैलाई हामीलाई चाहिँ एकदम निराश भइन्छ अनि कहिले कस्तो हुन्छ कहिले एकदम दिक्क लाग्छ कसैलाई बोरिङ लाग्छ कस्तो कस्तो के के भइरहेको छ कि यो भावनात्मक इमोसनल एकदम द्वन्द्व हामीमा भइरहेको हुन्छ यो कहिले सानो हावाको बेग जस्तै हुन्छ यो भावनात्मक द्वन्द्व चाहिँ सानो हावा चलेको जस्तै तर कहिले कहिले चाहिँ ठुलो हुरी बतास जस्तै नै हाम्रो जीवनमा चाहिँ भावनात्मक द्वन्द्व हुन्छ शङ्का कामको दबाव काम जीवनको सन्तुलन तथा कमजोर सम्बन्धहरूले हाम्रो भावनात्मक परिस्थितिमा चाहिँ दबाव सृजना गर्दछ यसै कारण तपाईँले शारीरिक रूपबाट धेरै मानिसहरू भनौँ न एउटा कलिलो उमेरमै उनीहरूको एकदमै ब्लड सर्कुलेसनमा एकदम फ्लक्चुएसन भइरहेको हामी पाउँदछौँ उमेर गइसकेपछि अब सत्र अस्सीको त अब त्यसै पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ हाई म गइहाल्छ तर भावनात्मक के एकदमै त्यो कुराहरूमा एकदम तलमाथि तलमाथि हुने शारीरिक पीडा यो पनि पीडा नै हो शारीरिक पीडाले कहिले न कहीँ हामीलाई छोकै हुन्छ भेट्टाएकै हुन्छ <laughs> जिउ दुख्छ है ढाड दुख्छ हात दुख्छ के के दुख्छ के के दुख्छ अनि यो यो कहिले पनि अन्त हुँदैन यो आया आया भन्ने कुरा र आमा आमा भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो जीवनबाट चाहिँ जाँदैन शारीरिक पीडा चाहिँ हामीलाई हुन्छ अब अन्तमा भनौँ न यो शरीर माटोमै गएर मिसिने हो त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ गइरहेको छ अब जो हुन्छ नि पुरानो मिसिन भइसक्यो चाहिँ कारा केरी कारा केरी कारा केरी कारा केरी भनेर त्यो भनौँ न कहीँ त्यसको चेनमा कहीँ चाहिँ केही न केही भइराखेको हुन्छ नि हाम्रो शरीर पनि त्यही हो त्यसले गर्दा तपाईँलाई जिउ दुख्दा के गर्दा धेरै त्यति साह्रो नतालिनुहोस् यो हाम्रो जीवनको एउटा प्रक्रिया हो हामी चाहिँ प्रभु यीशुको नजिकमा गइरहेको छौँ भन्ने एउटा चिन्ह पनि हो यो पीडा एउटा चेतावनीको चिन्ह जस्तै हो हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न खतराको सङ्केत गर्छ यो शारीरिक पीडाले त्यसै कारण ख्याल त पर्छ आफ्नो शरीरको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा छ बाइबलको पुरानो करारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै शिक्षाहरू दिइएको छ अवश्य नै चङ्गाइको कुराहरू छँदैछन् तर यो खानु यो नखानु यस्तो गर्नु उस्तो नगर्नु भन्ने शिक्षाहरू कति अचम्म छ बाइबलमै हामीलाई चाहिँ मेडिकल ज्ञानहरू दिइएको छ र अन्तिम कुरा चाहिँ आत्मिक पीडा स्पिरिचुअल सफरिङ हाम्रो अस्तित्वको प्रश्नसित जोडिएको हुन्छ आत्मिक पीडा हाम्रो अस्तित्वको प्रश्नसित जोडिएको हुन्छ आत्मिक पीडा हामी यहाँ किन छौँ हामी कहाँबाट आएका हौ कहाँ जाँदैछौँ इत्यादि इत्यादि र यी प्रश्न धेरैले घरिघरि उनीहरूले सोधिरहेका हुन्छ कोसित भन्दा आफैसित हो आफैसित म को हो कहाँको के हुने होला मेरो जीवनको म कहाँ जाँदैछु यस्तै धेरै प्रश्नहरू धेरैलाई जीवनको अन्ततिर दर्शन शास्त्री जस्तै आफ्नो शून्यता र अर्थहीनताको बोध हुन्छ मान्छेहरूलाई विशेष गरी प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरू जीवनमा यस्तो सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ जसले आत्मिक पीडाबाट आत्मिक उपचारतर्फ चाहिँ अग्रसर गर्दछ यस्तै अनुभवहरूले धेरै विख्यात कलाकार रचनाकार कवि र उपन्यासकारहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिएको छ उनीहरूको कलाकृति र उनीहरूको लेखनमा चाहिँ उनीहरूको एउटा स्पिरिचुअल जुन सफरिङबाट उनीहरू चाहिँ गुज्रेर जान्छन् त्यो अवस्थाबाट उनीहरूले जुन अलौकिक रहस्य र प्रकाश पाएका हुन्छौँ त्यसको आधारमा भनौँ न कलाकारहरूले चाहिँ थरी थरीको विचित्र विचित्र चित्रहरूको विश्व प्रसिद्ध चित्रहरू उनीहरूले अङ्कित गरिरहेका हुन्छन् भने रचनाकारहरूले पनि त्यसै गरिरहेका हुन्छन् अनि कविहरूको कविताहरूमा पनि हामीले ती कुराहरू देख्न सक्दछौँ र उपन्यासकारहरूको पनि भनौँ न यदि तपाईँले उपन्यास पढ्नुहुन्छ भने त कतिपय मानिसहरूको उनीहरूको लेखनमा यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुतिकरण चाहिँ भएको देख्न सक्दछौँ अन्तमा तपाईँसित म एउटा बाइबलको खण्ड पाठ गर्न चाहन्छु याको पाँचको तेह्र के तिनीहरूमा कसैले कष्ट पीडा भोगिरहेको छ प्रश्न छ र त्यसको जवाब हो त्यसले प्रार्थना गरोस् आजको यो पहिलो श्रृङ्खला यो मेरो विषयको लागि मलाई दुःख किन यो पहिलो श्रृङ्खला हो यसमा परिचयात्मक रूपबाट मैले चाहिँ यस विषयमा तपाईँसित बातचित गरेको छु अर्को श्रृङ्खलामा चाहिँ पीडा दुःख कहाँबाट आयो विश्वास र पीडाको रहस्य परमेश्वरले यस विषयमा केही पनि किन गर्नुहुन्न जस्ता प्रश्नहरू को उत्तर लिएर म तपाईँसित फेरि प्रस्तुत हुनेछु र आज मेरो यो पहिलो श्रृङ्खला मलाई दुःख किन यस विषयलाई यहीँ म अन्त गर्न चाहन्छु र हामीसित धेरै अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् त्यो कभरेज हुँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू रहस्यमय कुराहरूको प्रकाश तिर हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ र हामी साँच्चै हाम्रो जीवनमा जब दुःख कष्ट आउँछ त्यसलाई हामीले एउटा मुस्कान साथ र उसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको महिमा गर्दै त्यो पीडा त्यो आँसु दुःखको आँसु हुने छैन त्यो छ हर्षको आँसु हुनेछ त्यो परमेश्वरलाई महिमाको आँसु हुनेछ र त्यो पीडा र सङ्घर्ष जुन हामीले हाम्रो हृदयमा बोक्दछौँ हामीलाई कसैले बुझ्दैन कसैले जान्न सक्दैन अनि यस्तो परिस्थिति मेरो जीवनमा किन आयो भन्ने कुराहरू जुन हामीले प्रश्न बोकेका हुन्छौँ त्यो प्रश्नहरूको जवाब परमेश्वरले हाम्रो छेउमा आएर हाम्रो हात समातेर हामीलाई अँगालोमा लिएर हाम्रो आँसुहरू पुस्दै हामीलाई उहाँले जवाब दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको उत्तरहरू हामी देख्नेछौँ आशिषित भन्नेछौँ प्रभुले आशीर्वाद दिउन् आमेन हुन्छ धन्यवाद गुरुबालाई आजको क्लासको लागि यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी भन्दै म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु मलाई दुःख किनभने सबै निराश भएको जस्तो लाग्यो अनुहार अँध्यारो अँध्यारो सबै अनि त्यस्तो चाहिँ निराश नभइहाल्नुहोस् हुन्छ गुरुबाले यसको चाहिँ सुखको दिन पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तर हाम्रो जीवनका सबै पढावहरूमा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ सबै कष्टहरूमा सम्पूर्ण अवस्थाहरूमा हामीसँग हुनुहुन्छ हुन्छ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई कस्तो ठाउँबाट लैजानुहुन्छ कस्तो किसिमको कुराहरू छ यहाँ हामी थुप्रै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो बहिनी अघि हाम्रो बहिनी एस्टर तिमीसँग आइसक्नु भएको थियो अलिकति समयको तलमाथि परेर हामी एउटा गीतद्वारा चाहिँ पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा जनाउँछौँ अलिकति माहौललाई चेन्ज गर्छौँ त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर जिज्ञासाहरू तपाईँका आफ्ना जीवनका दुःखहरू र परमेश्वरले ती दुःखहरूमा तपाईँले कानमा सुस्केर हालेर म तिमीसँग छु भनेको पहलहरू पनि थुप्रै होलान् हाम्रो आदरणीय गुरुवाहरू गुरुआमाहरूको जीवनमा ती सबै पनि तपाईँहरू बाँड्न सक्नुहुनेछ त्योभन्दा पहिला म प्रिय बहिनी यस्तो तिमिल सेना नेपालबाट हुन्छ उहाँलाई गीतद्वारा परमेश्वरलाई महिमा चढाउनको लागि यो समय उहाँलाई दिनेछु त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ now you can do it अब गर्नुहुन्छ सबैजनालाई हुन्छ हामी गीततर्फ गइहाल्नेछौँ यो भजन चाहिँ मेरो आफ्नै स्वरमा रेकर्ड भर्खर भएको हो अनि त्यही भजन म गाउन लागिरहेको छु Just मिठो गीतको लागि परमेश्वरले प्रशस्त साहस दिनुभएको होस् भन्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी आजको क्लासको छोटो इन्साइट हामी लिनेछौँ आदरणीय पूर्व डक्टर मनोज श्रेष्ठज्यूबाट त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरतिर जिज्ञासातिर जानेछौँ हुन्छ यो समय गुरुबालाई हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई प्रवेश सुखिसको नाउँमा जय मसी हाम्रो आजको शिक्षक डाक्टर नारायण शर्माज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ दिन्छौँ यो सफरिङको विषयमा उहाँले आज हाम्रो बिचमा बाँड्नु भएको छ हुन त हामी मध्ये धेरैजना सफरिङ भएमा छौँ होला संसारमा सफरिङमा नहुने मान्छे त हुँदैन हाम्रो प्रभु पनि प्रभुको परिचय पनि सफरिङ सर्भेन्ट भनेर हामी चिन्छौँ होइन प्रभु यशु ख्रिस संसारमा आउनु हुँदाखेरि सबभन्दा बढी सफरिङ गर्नुहुने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँको सफरिङको बारेमा चाहिँ बाइबलले भविष्यवाणीसहित नै लेख्नुभएको थियो होइन उहाँ चाहिँ दुःख भोग्न कुरो आउनुहुनेछ भनेर तैपनि अब सफरिङ हामीलाई यसो हेर्दाखेरि खास त्यति रमाइलो विषय चाहिँ होइन होइन सफरिङ नभएदेखि चाहिँ रमाइलो हुन्छ सफरिङ भयो भनेदेखि चाहिँ खास गाह्रो हुन्छ उहाँले सुरुमा भन्नुभएको जस्तै खास सफरिङको कारण त अब यो पाप नै हो पापको कारणले गर्दाखेरि सफरिङ आएको छ दुःख कष्ट किन मैले दुःख पाएँ भन्दाखेरि वास्तवमा पाप नै हो खास कारण चाहिँ यदि पाप संसारमा नभएको हो भनेदेखि दुःख हुने थिएन र पापकै कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न कुराहरू कहिलेकाहीँ अब हाम्रो कन्टेक्समा हाम्रै पाप पनि हुनसक्छ हाम्रो परिवारको पाप हुनसक्छ हाम्रो साथीहरूको पाप इन अ सेन्स अब गल्ती मिस्टेक होइन दुष्ट काम कन्सिक्वेन्सेस को कारणले गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेले विभिन्न दुःख पाइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा यो नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ तर पनि अब परमेश्वरको योजना परमेश्वरको संसार भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ नराम्रो कुराबाट पनि राम्रो निकाल्न सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि युसुफले को अनुभव थियो होइन तपाईँहरूले त मलाई एकदमै जे काम नराम्रो गर्नुभएको थियो वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ असलमा परिवर्तन गरिदिनु भयो भनेर युसुफले आफ्नो दाजुहरूलाई भनेको थियो वास्तवमा युसुफले एकदम दुःख पाएको एकदम बुवाको एकदम प्यारो छोरा सबभन्दा रमाइलो गर्ने छोरा सबभन्दा आनन्दमा बस्ने छोरा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा दास हुने होइन त्यो पनि विदेशमा एउटा दास भएर जीवन जिउनु एकदमै गाह्रो थियो तर परमेश्वर युसुफसँग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सफरिङ पनि उसको निम्ति चाहिँ धेरै मिनिङफुल भयो एउटा अर्थपूर्ण दुःख भयो अनि वास्तवमा राम्रोसँग हेर्ने हो भने फेरि सफरिङ नट नेसेसरी ब्याड पनि हुन्छ मैले त एकदम दुःख गरेर कमाएको पैसा भनेर भन्छ तपाईँलाई एकदम रमाइलो लाग्छ नि होइन पछि दुःख गर्दाखेरि नरमाइलो भयो भने दुःख गर्न सिद्धेपछि चाहिँ मैले यस्तो दुःख गरेर बनाएको घर भन्ने त्यो घर एकदम स्पेसियल हुन्छ मैले दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यो स्पेसल हुन्छ मैले दुःख गरेर हाम्रो पृथ्वीनारायण साहब दुःखले मेरो सानो दुःखले आजको मुलुक होइन कि के भनेर भन्नुहुन्थ्यो मैले धेरै दुःख ठुलै दुःख गरेको भन्नुभएको हो होइन अनि कुनै कुरा सस्तो दुःख नगरिन आएको छ भने त्यसको अर्थ खासै हुँदैन मान्छेले उडाउने भन्ने कुरा चाहिँ दुःख गरेन भनेदेखि चाहिँ मान्छेले उडाउने हुन्छ हरेक मिनिङ इन लाइफ हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण चाहिँ दुःखसँग जोडिएको हुन्छ सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई गल्ती गर्यो भनेदेखि अनुशासन स्वरूप दुःख उहाँले दिनुहुन्छ अनि दुःख दिँदाखेरि उहाँले ठिक छ तिमीहरूलाई पिर गर्नु पर्दैन अलिअलि दुःख हुन्छ गाह्रो हुन्छ तर मेरो अनुग्रह पनि हुन्छ भनेर परमेश्वरले चाहिँ जब हामी परमेश्वरको इच्छा योजना अनुसार दुःख भएका हुन्छौँ भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्ने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वरको अनुग्रह हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको साथ हाम्रो दुःखमा छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो दुःख चाहिँ दुःख होइन त्यो दुःख चाहिँ एउटा आनन्द हो अब तुरन्तै थाहा नभए पनि एक दिन चाहिँ हामीले महसुस गर्नेछौँ प्रभु धन्यवाद त्यो दुःखको लागि त्यो दुःख चाहिँ मैले त्यो दुःख पीडा चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो सायद त्यो दुःख पीडा नभएको मैले मानिस भएर जन्मेर दुई चारवटा कुरा चाहिँ थाहै पाउने थिएन भन्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै महान व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूको जीवनलाई एउटा एकदम सेप गर्ने भनौँ न एउटा गहिराई मान्छेको जीवनमा गहिराई ल्याउने चाहिँ दुःख कष्ट हो दुःख कष्टबाट भएर गएको मानिसको जीवनमा सोचमा एउटा गहिराई हुन्छ अब जो मान्छेले दुःख कष्ट भोगेको छैन ऊ एकदम फराकिलो हुन्छ उसमा गहिराई हुँदैन उसले अरूलाई बुझ्न सक्दैन अनि यो चाहिँ एउटा बिब्लिकल्ली नै हो पर प्रभु यसु ख्रिसले लाई he was known as a suffering serve भन्दा नि यस सय त्रिपन्न अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो पद अनुसार त प्रभु यीशु ख्रिस्ट त्यति हेर्नमा सुन्दर पनि थिएन भनेर भन्नुहुन्छ होइन तर पनि उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ त्यो लिनुभयो अनि खुसी साथ लिनुभयो यदि खराब कुरा भएको भए उहाँले गर्नुहुने थिएन तर त्यो चाहिँ खराब कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु दुःख भोग्नुभयो र अब त्योबाट हामी पनि इन्सपायर हुन सक्छौँ अब दुःख खोजी खोजी दुःख भोग्नु पऱ्यो भन्ने त होइन कोही कोही त हुन्छ मलाई हिमाल चढ्न जानेहरू चाहिँ खोजी खोजी दुःख पा गएको जस्तो लाग्छ मान्छेहरू होइन अब रमाइलो मात्र होइन थुप्रै मान्छेहरू मरेको छ औँला गुमाएको छ खुट्टा गुमाएको छ किन गयो थाहा छैन होइन तर दुःखै पाउन दुःख पाउनु पनि रमाइलो हुन्छ भने गएको जस्तो लाग्छ जे होस् बधाई उहाँहरूलाई होइन हाम्रो चाहिँ आत्मिक दुःख परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभएको होस् हुन्छ यति नै राख्छु धन्यवाद हुन्छ गुरुबालाई धन्यवाद महत्त्वपूर्ण इन्साइटको लागि अहिले नेपाली जगतमा एउटा गीत फेमस रूपमा चलिरहेको छ गजल तपाईँहरू कतिजना सुन्नुहुन्छ होला बेला बेलामा मैले पनि कहिले कहिले सुन्छु त्यो गीत चाहिँ के अरे दुःख रहेछ साथी सधैँ आइरहने अरे सुख रहेछ पाहुना जानै हतार हुने भन्ने गीत छ कि गजल छ कि अहिले त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो महिमा हरेक समयबाट लिनुहुन्छ परमेश्वर धन्यवाद भएको होस् हाम्रो हुन्छ पास्टर लक्ष्मीनाथ श्रेष्ठज्यूको इन्साइट जिज्ञासा प्रश्न जे छ हजुरले समय लिइदिनुहोस् गुरुबालाई यो समय गुरुबालाई हुन्छ जेमेसे ल म यहाँ तिन वर्ष लगे बसिसक्यौँ म अर्जुन हो कि श्रेष्ठ हो कन्फ्युज भयो हाम्रो अर्जुन भाइलाई <laughs> ल म जिब्रो टोक्यो ल जिब्रो टोक्नु भयो धन्यवाद ल ल हाम्रो विश्व नारायण शर्माज्यूलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो अर्जुन भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ अब हुन त अब त दुःख नपाएको त अब सुख हुँदैन भन्छ अङ्ग्रेजीमा नो केन नो गेन भन्ने सुक्रा एकदमै प्रख्यात छ होइन अब नानी जन्म बित्तिकै नै अब रोएर जन्मिन्छ रोएर जन्मिएको छैन भने अब त्यो नानी मरेको जस्तो कुरामा आउँछन् त्यस कारण संसारमा जन्मने बित्तिकै रुने कुरामा आउँछ अनि मलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो नारायण शर्माज्यूले भनेको नि मैले सुनिराखेको कुराहरू चाहिँ यो कहाँ गएको बेलामा यो चामल चाहिँ भिक्षा माग्न गएको भनेर सुनिराखेको तपाईँलाई चाहिँ खरानी है को कुरा लिएर आउनु भन्ने कुरामा गऱ्यो अब कुन चाहिँ सत्य कुन चाहिँ असत्य भन्ने कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक अब दुइटै अब ठिक ठिक हुन पनि सक्ला है आ आफ्नो कुरामा आउँछ र त्यसै कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बिरुवाको छोरा चाहिँ मर्दाखेरि अब निकै चोर पऱ्यो निकै गाह्रो पऱ्यो अब बुढा कहाँ गयो गइसकेपछि मेरो छोरा बचाइदिनुहोस् मेरो छोरा चाहिँ है जीवित पारिदिनुहोस् भन्दाखेरि ल चामल चाहिँ ल जसको घरमा मृत्यु भएको छैन त्यसको घरमा चामल लिएर आउनु त्यसपछि चाहिँ तपाईँको छोरा दिन्छु भन्ने क्रममा गरेको थियो अब यो भनाइ मात्र हो होइन यो चाहिँ सबैको दुःख आउँछ सबै घरमा मृत्यु हुन्छ भन्नु भन्नु लागेको मात्र क्रममा हो ल त्यसै कारण चाहिँ अब म लामो भन्दिनँ यहाँ चाहिँ अब धेरै जसो यहाँ बुद्ध धर्म लाग्ने व्यक्तिहरू मानेको मान्छेहरू यो दुईवटा कुरामा कुन चाहिँ सत्य कुन चाहिँ असत्य अब सत्य असत्य दुइटै कुरामा होला त्यही पनि अब मैले सोधेकोमा मलाई पनि लाग्ला कि अब बिरुवा आमाले चाहिँ चामल चाहिँ भिचो माग्न गएको है अब तपाईँले चाहिँ अब खरानी माग्नु भएको कुन चाहिँ अब सत्य चाहिँ अब यो बुझ्नुलाई मात्र है यो चाहिँ कन्फ्युजमा पार्ला होइन ल नारायण सर ल हुन्छ गुरुबालाई धन्यवाद उहाँले सोध्नु भएको त चामल हो कि खरानी भन्न खोज्नु भएको होइन उहाँको चामलले अब यो चाहिँ चामलले उहाँको गाउँतिर चामल हुन्छ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ खरानी हुन्छ कि केही छैन कथा हो खास काल्पनिक हो त्यसले गर्दा काल्पनिक कथाहरूमा चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा त्यसको कतिपय प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ तर उहाँ लक्ष्मीलालजीको कुरा चाहिँ अझै गहिरो होला जस्तो मलाई लाग्छ चामल भएकोले गर्दा त्यो खान पनि मिल्छ नि त खरानी त खान मिलेन हुन्छ भिसोरले ढेसो चामल माग्न जान्छ होइन भिसोर जो कोहीले पनि चामल चाहिँ भिसो माग्न जाँदाखेरि त्यही सेन्समा आएको हो कि भन्ने क्रममा ल्याएको करेक्ट हो तपाईँ भनेको हजुर करेक्ट हो तर कथाहरू हो अब कथाहरू विभिन्न ठाउँमा त्यसको फरक फरक तर त्यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ धन्यवाद तर हुन्छ मेसेज चाहिँ क्लियर छ हामीले गुरुबाले दुवैजना गुरुबालाई धन्यवाद दिन्छौँ र हाम्रोतिर पनि खरानी नै आगो नै माग्न जान्छन् घर घरतिर आगो माग्न जान्छन् <laughs> त्यो मलाई पनि याद आयो चाहिँ हुन्छ गुरुबालाई धन्यवाद समयअनुसार चलेको होला यो हुन्छ यसपछि हामी अर्को हाततर्फ जानेछौँ सुजना बस्नेत एल्डरजी हुनुहुन्छ हजुरले समय लिइदिनुहोस् हुन्छ यहाँहरू सबैलाई क्रिस्टल वादन जयमसी आज मेरो भिडियोले चाहिँ धोका दिए जस्तो छ अनि अर्जुन सरलाई पनि धन्यवाद टाइमको लागि नारायण सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै हृदयमा लागेको कुराहरू आज निकाल्नु भएको छ सरले यो गाई जात्राको कुराहरू सम्झिराखेको थिएँ मैले मल्ल राजाले पनि आफ्नो रानी पीडामा हुँदाखेरि त्यो गाई जात्राको निकाल्नु भएको भन्ने कुरा अब आफ्नो छोरा बित्दाखेरि संसारमा मान्छे कति मर्दो रहेछ हेर भनेर चाहिँ तिम्रो मात्रै छोरा बितेको छैन अरू पनि मान्छेहरू मर्छ भन्ने कुरा त्यही उसमा चाहिँ गाई जात्रा निकालिएको हो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ पढेको थिएँ अनि सरले अहिले यो पीडाको विषयमा धेरै कुराहरू बताउनु भयो अनि एउटा चाहिँ यो अब मेडिकल साइन्सले चाहिँ अब त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ मृत्यु दिने अब लिगल डकुमेन्ट्सहरू लिएर भन्ने कुराहरू सरले गर्नुभयो अनि यो चाहिँ अब त्यस्तै अवस्था पऱ्यो भने हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासीहरूको पनि अब त्यस्तै अब उसलाई मृत्यु नै दिनपर्छ उसको पीडा सहन नसक्ने भयो भने यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन यो एउटा कुरा अनि सरले अघि पढाउँदै गर्नु हुँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ आदम र हवाको ऊ पापबाट नै आएको भनेर भन्नुभयो सबै पीडाहरू यो पापको कारणले यो सबै पीडाहरू आदम र हवाको अनागकारीले नै ल्याएको हो कि मानिसले आफैले पनि कतिपल्ट आफ्नै कारणले पीडाहरू ल्याउँछ त्यो एउटा कुरा अनि यो सरले मानसिक भावनात्मक र आत्मिक यी तिनवटा पीडालाई चाहिँ बताउनु भयो अनि मैले अयुबको पुस्तकमा अघि हेर्दै थिएँ अयुब एकको दुईदेखि चारमा भाइ हो मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिमीलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासले विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न दियो ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ अनि मनुष्यले नै अघि अघि छुनुभयो यसया त्रिपन्नबाट अनि ख्रिसले पनि त्यो कष्टहरू पीडाहरू भोगेर त जानुभयो तर कतिपल्ट यी पीडाहरू सहन गाह्रो हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई पीडा सहने कुरामा चाहिँ तर कतिपल्ट हामी पीडा सहन सक्दैनौँ त्यतिखेर चाहिँ अब परमेश्वरको नजिक जान साटो अझै हामीलाई अयुबले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अयुबले पनि पहिले त परमेश्वरलाई एकदमै क्वेसनहरू गरेको कुराहरू पाउँछौँ पछि गएर चाहिँ उनले बुझेका छन् यो तिनवटा पीडा जुन मानसिक भावनात्मक र आत्मिकी यो तिनवटा पीडामा चाहिँ कुन चाहिँ पीडा चाहिँ बढी ऊ होला गाह्रो होला अलिकति यसको क्याटगरी छुट्याउनु सक् छुट्याइदिनुहुन्छ कि सरले हुन्छ धन्यवाद के अरे धन्यवाद तपाईँले त्यो मैले भनेको चाहिँ जुन छ त्यो इन्जेक्सन दिएर चाहिँ एउटा भनौँ न एकदमै निको नहुने रोगहरूको निम्ति पीडादायी रोगहरूको निम्ति मान्छे चाहिँ आफ्नो निर्णयले कागजपत्र गरेर सही गरेर मर्न पाउने जुन लिगल हो त्यसलाई डाक्टर मनोज के भन्छु मैले त्यो नाम चाहिँ बिर्सेँ इङ्ग्लिसमा एउटा नाम छ <laughs> त्यस्तै हो हजुर हजुर त्यो चाहिँ भनेको जस्तो लागेको थियो होइन होइन ठिक छ त्यो ल्याउन सकिन्छ तर त्यसको एउटा मेडिकल टर्म नै छ हजुर हजुर एथनेसिया एथेन्सिया <laughs> एनिवे त्यो चाहिँ कस्तो हो भने कतिवटा देशमा त्यसको मान्यता छ र धेरै देशले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन अब क्रिस्चियनहरूले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो डिबेट छ त्यो डिबेट युक्त छ किनभने तपाईँलाई थाहा छ क्रिस्चियन विश्वासमा जुन कुरा अब डाइरेक्टली बाइबलमा छैन अब जीवनलाई अब बाँचिरहेको मान्छेलाई मार्नु मर्नु दिनु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी जस्तो यहाँ बसेर ठुल्ठुलो निर्णय गर्ने चाहिँ मिल्दैन यो डिबेट विषय हो भनेको अर्थ बहसको विषय हो यो धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यस विषयलाई लिएर बहस गर्छन् अब पीडामा परेको मान्छेको पीडा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ क्या हामीलाई थाहा हुँदैन यहाँ बसेर हामीले भन्न सक्दैन अब कतिवटा घर परिवारको अवस्था युरोपहरूतिर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो वृद्ध मान्छेलाई लामो समयसम्म हेरचाह गर्न सक्दैनन् हेर्न सक्दैनन् उनीहरू विभिन्न समस्या भएकोले गर्दा र त्यही व्यक्तिले आफ्नो चोइसमा चाहिँ उसले जीवनलाई चाहिँ बिसाउनुको निम्ति एउटा निर्णय चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दा यो एउटा भनौँ न बाइबल जान्ने विद्वानहरूको एउटा बहसको विषय हो हाम्रो देशमा यो लागु चाहिँ छैन यो विषयलाई र अर्को यो दुःख कष्ट पीडा चाहिँ पापले मात्रै हो कि भन्दा अब हो नि त मैले भन्न त बिचमा भनेको थिएँ यो हाम्रो रोजाइले पनि हुन्छ र हाम्रो निर्णयले पनि हुन्छ कतिचोटि अब हामीले कतिवटा कुराहरू किन्दाखेरि बाहिरको बोक्रा हेरेर घर किनेर लिएर आउँछौँ होइन ल्याइसकेपछि थाहा हुन्छ भित्र त बर्बाद छ भनेर अब त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो निर्णयले पनि हामीले कतिवटा कुठा कुराहरूमा चाहिँ पीडा पाइराखेका हुन्छौँ अब त्यो पीडा हुनसक्छ कसैको वैवाहिक जीवनको पीडा हुनसक्छ हुनसक्छ कसैको चाहिँ एउटा पढाइको विषय लिएर अर्कै विषय लिनुपर्ने अर्कै विषय लिएर पनि उसले चाहिँ बहुत त्यसमा चाहिँ पीडा पाइराखेको हुनसक्छ कसैले चाहिँ कहीँ जग्गा किन्यो होइन लाखौँ रुपियाँ उसले कमाएको पैसा चाहिँ उसमा लगानी गरेको छ तर त्यो जग्गामा धेरै किसिमको मुद्दाहरू होला यो पीडाबाट जानुपर्छ ऊ मानसिक पीडाबाट जान्छ त्यो मान्छे त्यसले गर्दा हाम्रो रोजाइ हाम्रो निर्णयहरूले पनि हामीलाई चाहिँ पीडाको बाटोबाट चाहिँ हिँडाल्छ भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दा हाम्रो निर्णयहरू हामीले गर्ने कुनै पनि चोइसहरूमा चाहिँ प्रभुको इच्छा खोजेर हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ बहुत राम्रो हो कमसेकम त्यसमा चाहिँ प्रयत्नशील रहनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो अन्तिम कुरा मलाई भन्नु त हजुरले क्याटेगोरी सम्बन्धी कुरा गर्नुभयो कुन चाहिँ एकदमै गहिरो पीडा छ भनेर त्यो त पीडा पाएकैले बुझ्छ नि अब हामीले मैले बुझ्न सक्दिनँ भनौँ न त्यो मानिसको रूपले पीडा पाइराखेको मान्छेको निम्ति त्यो पाहाड त्यही हो होइन शारीरिक रूपले पीडा पाइराखेको मान्छे उसको लागि सबभन्दा पहाड भन्ने त्यही हो अब कुन पीडा चाहिँ गहिरो छ भनेर कसरी भन्ने त्यसले गर्दा तपाईँको प्रश्न राम्रै छ अब कुन गहिरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँले पनि आफ्नो जीवनबाट बुझ्नु भएको छ कतिको निम्ति भावनात्मक पीडा पनि त एकदमै गहिरो हुनसक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो आफ्नो विचारले खालि त्यसलाई एउटा क्याटेगोराइजेसन गरेको हो यो पीडा चाहिँ जुन हामी भित्र हुन्छ र कतिचोटि अब यो बाहिरबाट प्रदर्शन नहुनु पनि सक्छ र सबै पीडा चाहिँ पीडा नै हो दुःख पनि आया भन्दाखेरि त्यो टाउ दुख्दा पनि आया हो होइन जिउ दुख्दा पनि आया हो होइन अब त मानसिक रूपले पनि मान्छे बृहाल हुँदाखेरि त्यसरी नै बोल्ने हो त्यस कारण यो पीडा को रूपहरूमा त्यसको चाहिँ लेभल एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद प्रश्नकर्ताज्यूलाई र गुरुबालाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रो इच्छा मृत्युको कुराहरू अघि आएको थियो यहाँनिर हाम्रो यो मेरिल्यान्ड राज्यमा पनि यसको लागि लामो विधेयक छलफल भएको तर अहिलेसम्म डिसिजन हुन सकेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ रिनाउन्ड कन्ट्रीहरूमा न्युजिल्यान्डमा छ यो व्यवस्था आई गेस इच्छा मृत्यु गर्न सक्ने भनेर अल्ट्रा प्रोग्रेस क्रिस्चियन देश भएर पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो देखिया छ तर चाहिँ हामी चाहिँ नगरौँ होला <laughs> इच्छा चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ हामी नगरौँ हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ हुन्छ यहाँनिर पास्टर कि बिना खत्री युएसएबाट हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न राखिदिनुहोस् हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसी साथी समयको लागि हाम्रो डिकन बनामा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कक्षाको लागि हाम्रो गुरुबालाई धेरै धन्यवाद हाम्रो आजको कक्षा नै सुरुबाट नै पीडाबाट नै सुरु भएको छ अझै कति यो पीडाको विषयमा सुन्न पाइने हो अझै सायद आउने दिनहरूमा अनि मेरो प्रश्न भनौँ या जिज्ञासा हाम्रो गुरुबालाई धेरैपल्ट हाम्रो नयाँ विश्वासीहरू भनौँ न कतिपल्ट प्रभुपाको कति महिना पछाडि भनौँ अथवा अभाव हुँदा खाँचो हुँदा शरीरमा रोग आउँदा परिवारमा डिस्कस पर्दा झडा पर्दा चाहिँ ए मलाई प्रभु फापेन रहेछ हौ मलाई न भएन अब फापेन म त छोड्नु पर्यो भनेर कतिजना ब्याकसाइड भइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ अनि नयाँ विश्वासहरू धेरै प्रभुदेखि टाढा भइरहेका हुन्छ अनि कतिपल्ट हामीले हाम्रो सुसमाचार चाहिँ सुरुमै कस्तो हुन्छ भने हामीले दुःखको एउटै पनि कुरा गरेका हुँदैन हो हाम्रो सुसमाचार नै कस्तो हुन्छ भने प्रभुमा आउनुहोस् प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ नयाँ जीवन दिनुहुन्छ स्वर्ग जान पाइन्छ मुक्ति पाइन्छ उद्धार पाइन्छ चङ्गाई पाइन्छ आशिष के के पाइन्छ पाइन्छ तपाईँको परिवारमा नयाँ काम हुन्छ थुप्रै थुप्रै सायद कतिपल्ट हाम्रो सुसमाचार चाहिँ लोभको सुसमाचार पनि भइरहेको हुन्छ अनि त्यो मान्छे हो त नि भन्दै आउँछ आउँछ चर्चमा आउँछ अनि चर्चमा पनि पास्टर बुर्बाहरूले यही खालको प्रचार प्रचार हामी सुनिरहेका हुन्छ कतिपल्ट हामी पनि त्यस्तै भनेर गर्छौँ तपाईँले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ तपाईँको परिवारमा आशिष पाउँछ बन्द भएको कामहरू प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ चङ्गै पाउनुहुन्छ छुटकारा पाउनुहुन्छ थुप्रै थुप्रै थुप्रै यस्तो कुराहरू सुन्दै गर्दा सुन्दै गर्दा चाहिँ झट्ट जीवनमा चाहिँ एउटा ठक्क ठ्याक्क यस्तो खालको समस्या आइदिन्छ त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ त्यो अघि प्रचार गरेको कुरा सुसमाचार सुनेको कुराहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ त्यो विश्वासीको जीवनमा चाहिँ ब्लक भइदिन्छ ओहो यस्तो भनेको थियो त खोइ त अभाव पनि आइरहेको छ खाँचो नै आइरहेको छ छोराछोरी अल्पत्र परिरहेको छ बुढाबुढीमा डिस्कस परिरहेको छ यस्तो खाँचो छ रोग छ समस्या छ यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामी नयाँ विश्वासहरू चाहिँ उनीहरू बन्छिरहेको हुन्छ प्रभुलाई त्यागिरहेको हुन्छ कि हाम्रो हामीले हाम्रो प्रचारमा चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा पनि हामीले ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने हो कि धेरैपल्ट हाम्रो प्रचार भनौँ अथवा सुसमाचार चाहिँ अलिकति हाम्रो गलत भएको हो कि होइन हामीले दुःखलाई पनि सँगसँगै लु है दुःखको पनि यो पाटो छ सुखको पनि यो पाटो छ अहिले गुरुबारे क्लास दिँदै गर्दा चाहिँ अब हामी त यहाँ जति पनि छौँ मलाई लाग्छ हामी सबै नै यो धेरै वर्ष खाइसकेका छौँ जुनादारी पलाएर पनि हामी बुढो भइसकेका छौँ विश्वासीमा तर जोहरू नयाँ भर्खरै आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो क्लास सुन्नुपर्छ र पछाडि साथ कसले सुन्नुहुन्छ होला र मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले हाम्रो चर्चमा हाम्रो प्रचारमा चाहिँ दुःखको पनि कुरा सुनाउने हो कि अथवा आशिषको मात्रै कुरा सुनाउने हो होइन स्वर्गको पनि मात्रै कुरा सुनाउने हो कि नरकको पनि हामीले कुरा सुनाउने हो कि हामीले खालि स्वर्गै जान पाइन्छ आशिषै पाइन्छ छुटकारा पाउँछ परिवार बिग्रेको परिवार बनिन्छ भन्दै लाने हो कि हामीले लागि पनि अलिकति मिसाएर लाने हो कि कसो गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रचार भनौँ अथवा सुसमाचार अझै प्रभावशाली बन्छ हामीले हाम्रो नयाँ विश्वासहरूले चाहिँ दुःख आउँदा पनि अँ है मैले दुःखको विषयमा नि सुनेको छु दुःखमा पनि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ त्यो खालको विश्वास चाहिँ उनीहरूले पक्रिनमा कसरी हामीले प्रचारलाई अझै अगाडि बढाएर लाने यो खालको दुःखको कुराहरू हामीले सुनाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले हाम्रो गुरुबालाई सोध्न चाहेँ अनि अर्को एउटा प्रश्न पनि राखिहाल्नु मन पर्यो यो यो सबै थाकेका र बोझले दबिएका मका आऊ भनेर यो प्रजा कतिजनाले मैले चाहिँ यसो भने सुनेको छु यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि होइन यो चाहिँ प्रभु नपाएकोहरूको लागि हो अनि किनभने अलरेडी नै उनीहरूले प्रभु पाइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ दुःख सुख त्यो भनिरहनु पर्दैन यो चाहिँ अक्रिस्टियनको लागि हो भन्ने कुराहरू सुन्छु यो पनि यो दुईवटा विषय हाम्रो गुरुबालाई हुन्छ दिनुहोस् है एकदम मैले खास अब तपाईँको प्रश्न एकदम जायज छ एकदमै व्यवहारिक छ तर अपरिपक्वता चाहिँ हाम्रो माझमा नभएको कुरा चाहिँ होइन उद्धारमा क्रुसको सन्देश चाहिँ हुन्छै हुन्छ क्रुसको सन्देश बिना उद्धारको सन्देश चाहिँ अधुरो छ त्यसले गर्दा जब हामीले सुसमाचार सुनाउँछौँ हामीले चाहिँ क्रुसको सन्देश सुनाएका हुन्छौँ हामीले प्रभु यीशु हाम्रा पापको निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको कुरा भन्दछौँ रगत बगाउनु भएको भन्ने कुरा गर्दछौँ उहाँको शिरमा काँडे मुकुट लगाएको कुरा भन्दछौँ उहाँलाई मारिएको कुरा भन्दछौँ हामीले भाला र रोपेको कुरा भन्दछौँ अब यति कुराहरू पनि अब दुःख लाग्ने कुराहरू न सुनाइकन पनि अब दुःख बुझ्दैनन् भने त अब <laughs> हामीले के गर्ने होइन मेरो विचारले सुसमाचारमा ललिपप त छँदै छैन अझै प्रभु यीशुले चेला भन्ने विषयमा त यसरी भन्नुभयो यदि कोही मेरो पछि आउँछ भने त उसले आफैलाई इन्कार गरोस् दिनु आफ्नो पुरुष बोकेर चाहिँ मेरो पछि लागोस् भनेर तर तपाईँको कुरा चाहिँ सत्य हो कतिचोटि अब हामी त प्रत्येक हप्ता वा प्रत्येक महिना चाहिँ प्रभु भोजमा पनि सहभागी हुन्छौँ अनि प्रभु भोजमा सहभागी हुँदा पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई यीशु क्रिस्टको पीडा दुःख उनको बलिदानलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँ स्मरण गराउँछ प्रभु यीशुले भन्नुभयो यो सधैँ मेरो सम्झनामा गर्ने गर अनि जब हामी प्रभु यीशुलाई सम्झन्छौँ भने त उहाँको कलवरी क्रुसको मृत्युलाई र उहाँले दिनुभएको महान बलिदानलाई हामी स्मरण गर्दछौँ मानिसहरू मानिसहरू नै हुन् अब कतिले चाहिँ उहाँलाई त्यो गहिराईमा नचिनेका हुन सक्छन् नबुझेका हुन सक्छन् उद्धार उसले सम्पूर्ण रूपले नपाएका हुन सक्छन् त्यसले गर्दा तर सुसमाचारमा क्रुस छैन भने क्रुस भनेको अर्थ दुःखको सन्देश छैन भने त त्यो सुसमाचार नै अधुरो छ अनि तपाईँको प्रश्न चाहिँ धेरै राम्रो छ हामीले एउटा सुसमाचार एउटा पूर्णतामा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ तर अब यसको मतलब यो होइन कि अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई दुःखको बाटो नै देखाउने भनेर त्यो त प्रभुले देखाउनुहुन्छ जब मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्छन् प्रभुले डोराउनुहुन्छ प्रभु बोल्नुहुन्छ अनि प्रभुले लिएर जानुहुन्छ उनीहरूको जीवनलाई त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ <clears throat> मलाई लाग्छ कुनै सन्देश छैन कि सुसमाचार चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट मेसेज चाहिँ होइन हामीलाई मनोरञ्जन गर्ने सन्देश चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु यीशुको चाहिँ होइन यो चाहिँ गम्भीर हो जीवन र मृत्युको सवाल हो स्वर्ग र नरकको कुरा हो त्यसले गर्दा बुझ्नेले बुझ्छन् अब उनीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ दोस्रो प्रश्न थियो त्यो भनौँ न खालि यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि होइन भन्ने कुरा बाइबल भएको सबै सन्देश चाहिँ मेरो लागि हो भन्ने किसिमबाट म बुझ्दछु यो चाहिँ यो अलिकति मेरो लागि हो त्यो त्यो चाहिँ त्यो उसको लागि हो सजिलो सजिलो मेरो लागि हो भन्ने कुरा केही पनि छैन जति पनि परमेश्वरको वचन छ मेरो लागि हो तपाईँको लागि हो हामी सबैको लागि हो त्यसले गर्दा त्यसमा उसको लागि र यसको लागि भनेर छुट्याउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन हामी पनि विभिन्न परिस्थितिमा त्यति नै कमजोर हुन्छौँ जति एउटा नयाँ विश्वासी हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ पनि प्रभुको अनुग्रह चाहिँ निरन्तर चाहिन्छ तर तपाईँको प्रश्न चाहिँ जायज छ राम्रो छ अनि हामी चाहिँ धेरै किसिमको मनगणन्ते मानिसहरूका विचारहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नु हुँदैन तर प्रभुको वचन उहाँको शिक्षालाई चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ धेरै धन्यवाद तपाईँको एउटा जागरुक गहिरो प्रश्नहरूको निम्ति हुन्छ धन्यवाद गहिरो प्रश्नको लागि र मिठो उत्तरको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सबैजना आश्रित भएका छौँ यो प्रश्न उत्तरको सान्दर्भिकता नै यही हो हाम्रो गुरुबाहरूले हामीले चाहिँ हाम्रा जिज्ञासा मनमा लागेको कुराहरूलाई शान्त बनाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्लासमै अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी चाहिँ बुझ्ने बुझाउने कुरामा सुदृढ हुन्छौँ यसपछि हामी जानेछौँ अर्को प्रश्न जिज्ञासातिर पास्टर कुम प्रसाद श्रेष्ठ प्युठान नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई यो समय हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यो समय दिनुभएको लागि अर्जुन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र डक्टर नारायण शर्माज्यू गुरुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सबै गुरुबाहरूलाई गुरुआमाहरूलाई सबैलाई जयमसी मेरो खासै प्रश्न चाहिँ छैन मैले आफूले बुझेको कुराहरूलाई यसो प्रस्तुत गर्न मात्रै खोजेको हो अनि गुरुवाले भन्नुभयो अनि मलाई दुःख किन एउटा आम मानिसहरूको लागि आम मानिसहरूको अनि हामी सबैको पनि यो एउटै यो प्रश्न हो र यो प्रश्न गर्नुभयो यो मैले पनि गरेको सबैले गरेको प्रश्न हो र सबै प्रश्न यो प्रश्नको सबै उत्तर पनि उहाँले दिइसक्नु भएको छ र एकदम खुसी लाग्यो र अनि यो मानसिक पीडा शारीरिक पीडा भावनात्मक पीडा भन्दै गर्दा अनि आत्मिक पीडा अनि यो यी कुराहरूमा पीडाहरू भोग्दै गर्दा अनि ख्रिस्ट यसुमा विश्वास गर्नेहरूलाई यो त हाम्रो लागि सामान्य हो पनि भन्नुभयो धन्यवाद मलाई पनि एकदम सामान्य जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरिमा यो साँचो पीडा हो यो पीडाले हामीलाई मृत्युमा लाँदैन यो पीडा चाहिँ एकदम ग्रहणयोग्य र अनन्त जीवनमा लाने पीडा हो भन्ने मैले बुझेँ किनभने यो पीडा नै यो पीडा नै यो अहिले यो पीडा कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा मैले बुझेको मानसिक पीडा शारीरिक पीडा भावना त पीडा हुँदै हामी जब आत्मिक पीडामा आत्मिक रूपमा रूपान्तरण हुन्छौँ तब यो पीडा के रहेछ भन्दाखेरिमा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने एउटा साँगुरो बाटो जस्तो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ किनभने यसु ख्रिस्टले पनि स्वयं त्यही पीडा भोग्दै त्यही मार्गमा उहाँ भयो मृत्युलाई जितेर उठ्नु भयो यदि हामी मृत्युलाई जितेर हामी उठ्नु छ भने त यो पीडालाई त एकदम ग्रहणयोग्य पीडा भन्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किनभने यदि हामी आत्मामा रूपान्तर भइसकेका छैनौँ अझै पनि भनेदेखि त हाम्रो पीडा चाहिँ मानसिक रूपमै छौँ हाम्रो पीडा चाहिँ शारीरिक रूपमै छ अनि हाम्रो पीडा चाहिँ भावनात्मक रूपमै छ अनि त्यस कारणले हामी माथि सधैँ पीडाको पीडा पीडाको पीडाइ छ अब पीडा के को लागि अब यो पीडा पनि एउटा कस्तो पीडा हो भन्ने कुरा पनि हामीले आफूले आफूलाई प्रश्न गरेर मैले कुन पीडा भोग्दैछु भन्ने कुरा पनि हामीले एउटा आफैले आफैलाई प्रश्न गरेर त्यो पीडालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो एकदम गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो पीडाको एउटा एकदम रहस्य चाहिँ छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद अनि गुरुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ जय हुन्छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद गुरुबालाई पनि हुन्छ हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसै गरी तपाईँहरू अरूहरूको पनि यदि जिज्ञासा प्रश्न हामीसँग दस मिनट अझै समय छ तपाईँहरू यो समयको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ यो समय हामी पूर्णारायण श्रेष्ठ दाजुलाई दिन चाहन्छौँ हजुरले समय लिइदिनुहोस् जेमिसी अर्जुन सरलाई नारायण सरलाई पनि धन्यवाद यो मौकाको लागि र शिक्षाको लागि धन्यवाद विशेष गरिकन हामी धेरै पीडा भएको ठाउँमा काम गरिरहेको मरिराख्ने बिरामीहरू भएको ठाउँमा त्यसैले विशेष गरिकन निको भएर जाँदै गरेको बिरामीहरू खुसी हुन्छ हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ प्रार्थना गर्छौँ र जो चाहिँ मर्दै हुनुहुन्छ बाँच्दैन भनिसकेपछि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ अनि त्यो बेलामा कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मैले जीवनमा कुनै पनि यस्तो जानेर पाप गरेको छैन मैले राम्रो नै सेवा गरेको छु जीवनमा भन्नेहरूको लागि दुःख सहन धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कतिजनाले स्वीकार गर्छ कतिवटा डिजिजहरू हुन्छ जो चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा सर्ने व्यवहारको कारणले आफ्नो खानपिनको कारणले कतिवटा जस्तै लिभर सिरोसिस हुनेहरू एचआइभीको कुरा नै भनौँ होइन विभिन्न कारणहरूले मान्छेले स्वीकार गर्न सजिलो हुन्छ र मेरो अनुभव चाहिँ विशेष गरिकन यो जवान यो लुकिमिया हुने धेरै एक दुईजना पेसेन्टसँगको अनुभव छ परमेश्वरको बारेमा बताउँदै गर्दा पटक्कै सुन्न मन पर्दैन किनभने उनीहरूको विचारमा किन मलाई जन्म दिनुभयो किन मैले चाहिँ मलाई जन्मै नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको यसरी प्रश्न गर्छन् अनि सुसमाचार सुनाउने कुरा प्रार्थना गर्ने कुरा गर्दा पनि छेउमा छेउमा आएको हामीलाई मन पर्दैन उहाँहरूलाई अनि एउटा त्यस्तो कारणहरू छन् त्यसमा अलिकति कसरी हामी गर्न सक्छौँ भन्ने गुरुबालाई एउटा प्रश्न दोस्रो चाहिँ हामी डक्टरहरू धेरै स्पेसलाइज डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ कतिजना अनि जबसम्म मर्दैन जबसम्म निको हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदासम्म हामी सबै कुरा हौँ भन्ने खालको विचार गर्छ डक्टरहरूले पनि हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ जब नसक्ने भयो भने बल्ल प्रार्थनाको लागि भन्ने चलन छ त्यसैले यस्तो बेलामा हामी कसरी उनीहरूसँग काम गर्न सक्छौँ डक्टरहरू पनि जस्तै उनीहरूलाई पनि प्रार्थनाको खाँचो छ उनीहरूलाई पनि परमेशको खाँचो छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई कति चाहिँ धेरै गाह्रो भएको जस्तो अनुभव गर्छु सरको केही छ कि भनेर म चाहिँ यो प्रश्नहरू डाक्टर मनोजजीलाई पास गर्छु ए हजुरले नि दिन लानुभयो कि जस्तो लागेको थियो मलाई होइन म यो अलिक कडा कडा डाक्टरहरूले नै डाक्टरहरूको जवाब दिएनन् भन्ने जस्तो लाग्यो ए यो विशेष दोस्रो उसमा चाहिँ अब डक्टरहरूले त्यो भन्ने वास्तवमा ठिकै हो उहाँहरूले त्यसो भन्नु नै पर्ने हुन्छ किनभने अब आफूले सकुन्जेल चाहिँ उहाँहरूले उपचार गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको वरदान अनुसार नै निको पार्ने हो लुका पनि डाक्टर नै हो होइन निको पार्ने काम बाइबलको समयमा पनि थियो र निको पार राख्नुभएको थियो जब छैन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ प्रार्थना गर्नु त्यो गर्नु अब जहाँसम्म त्यो डिसिजनको कुराहरू छ अब चर्चको आफ्नै स्ट्यान्ड चाहिँ के छ भनेदेखि लाइफ एन्ड डेथ जीवन र मृत्युको सवाल चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ होइन मान्छेले चाहिँ मान्छेले निर्णय गर्ने कुरा होइन हामीले आफ्नो इच्छाले जिउँदैनौँ पनि हामी यो संसार कोही पनि म बा जन्मिनु मन लाग्यो प्रभु भनेर जन्मेको होइन र यो संसारमा प्रभु म अब मलाई जानु अलिक गाह्रो भयो जान्छु भनेर पनि हुँदैन त्यो कन्टेक्स्टमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँले अगाडि के भन्नुभएको थियो मैले त्यो बिर्सेँ जस्तो लाग्यो तपाईँले त्यो <clears throat> कतिवटा बिमारीहरूले चाहिँ सुन्न चाहँदैन भनौँ न सुसमाचारको कुराहरू भन्ने कुरा है पुनारायणजी यस्तो सुन्न दुइटै चाहने नचाहने दुइटै तर विशेष गरी जवानहरू जो वृद्ध अलिक वृद्ध अवस्थामा मर्दै गरेको बिरामीको लागि प्रार्थना गर्न अलिक सजिलो छ अनि डक्टरहरूले हामीलाई बताउनुहुन्छ हामी गएर भेटघाट गर्छौँ कतिजनाले चाहिँ प्रार्थना स्वीकार गर्छ गरिदिनुहोस् भन्छ हामी नजिक जाँदा तर जवान कुनै कुनै यस्तो बिरामी हुन्छ जस्तै लुकेमिया निको नहुने जवान अवस्थामा मर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ डायग्नोसिस भइसकेपछि अनि प्रार्थना भन्ने कुरा पटक्कै मन पराउँदैन अनि ईश्वरको बारेमा सुन्न चाहँदैन किन किन म जवान अवस्थामा मर्दैछु भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ त्यस त्यस कारणले त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो नेचुरल नै हो हामीले ईश्वरको बारेमा भन्नैपर्छ भन्ने पनि छैन हामीले त प्रेम देखाउने हो होइन प्रेम देखाएर उसलाई साथी बनाइसकेपछि अब बिस्तारै इन्डाइरेक्टली त्यतिखेर हाम म के लाग्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाएर त्यो ग्रहण गराउने मात्र होइन हामीले प्र परमेश्वरको प्रेम देखाउनु चाहिँ मुख्य कुरा हो नि त होइन हामीले परमेश्वरको प्रेम देखाउने उसलाई केयर देखाउने अनि उसले चाहिँ उसले हामीमा चाहिँ प्रभुले देख्नु पर्यो त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ भनेदेखि अब हामीले उसलाई बुझ्नु पनि पर्छ किनभने ऊ एकदम स्ट्रेसमा हुन्छ अघि हामी हाम्रो यो क्लासमा सिक्दै गर्दाखेरि किनभने उसको पीडा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ कि त्यतिखेर हामीले उसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ उसको धेरै पीडा भएकोले गर्दाखेरि अनि उसको समस्या नै वास्तवमा परमेश्वरसँग नै एक प्रकारले भइरहेको हुनसक्छ परमेश्वर छ भनेदेखि त्यो परमेश्वर चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्ने अवस्थामा हुन्छ नि त उसलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ छोटो नै हो असी वर्ष बाँचेको मान्छे पनि छोटै जीवन हो दस वर्षमा मर्ने पनि छोटो हो देयर इज नो डिफ्रेन्स असी वर्ष बाँच्ने र दस वर्ष बाँच्नेमा परमेश्वरले हामीलाई वास्तवमा यो संसारमा लामो जीवन दिनुभएकै छैन तर जीवन चाहिँ लामो छ अनन्तको छ भन्ने सन्देश हामीले मेरो विचार इन्डाइरेक्टली नै दिनुपर्छ होला अब उनीहरूलाई जब उनीहरूले त्यो बुझ्छ भनेदेखि गाह्रो छ त्यो अवस्थामा सजिलो छैन तर हामीले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो अवस्थामा एउटा परमेश्वरको प्रेम भएर उहाँहरूसँग साथी भइदिने सेयरिङ गरिदिने उहाँहरूको कुरा सुनिदिने अब जे गर्दा पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर त्यो बेलामा एकदम सुसमाचार कतिजनाले त सबै त्यसो नहोला तर सुन्न सक्नेहरूलाई चाहिँ सुनाउनु पर्यो तर यदि सुन्नै चाहँदैन भनेदेखि त्यसैमा हामीले त्यो मात्र एउटा चाहिँ उपाय सायद नहुन पनि सक्ला मेरो विचारमा चाहिँ हुन्छ धन्यवाद दुवैजना गुरुबालाई र हाम्रो पुनरायण शेष दाजुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ युएसएमा के प्र्याक्टिस रहेछ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ जब चाहिँ हामी हस्पिटल सेवालाई जानुपर्ने भएपछि तिनीहरूले सोध्दो रहेछ हस्पिटलले सोध्दो रहेछ त्यही तिमीहरू चाहिँ पास्टरियल सेवा चाहन्छौ कि चाहँदैनौ भनेर रहेछ त्यो हस्पिसले पनि सोद्धो रहेछ अस्ति भर्खरै हाम्रो आफ्नै मेरो आफ्नै भाउजू विधि बक्सेको चाहिँ यो मलाई चाहिँ अहिले भर्खरैको कुरा हो दुई महिना अगाडि कुरा उनीहरू तिनजना आयो एकजना एल्डर हुनुहुँदो रहेछ हस्पिटल उहाँलाई हायर गरे पास्टर एल्डर रहेछ अनि उहाँले भन्नुभयो डु मिनिट प्रेयर्स भन्नुभयो अनि त्यसपछि गएर मैले भने दे आर हिन्दुज तर प्रार्थना गर्दा के फरक पर्दैन भने उसले प्रार्थना गरेर गयो अनि गयो हाम्रो दाईहरूले पनि उहाँहरू हिन्दू भए पनि प्रार्थना सुन्नुभयो तर यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्था छ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना उनीहरू सोध्छ कतिपय बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो पुर्ने मान्छेहरू जो हुन्छ उसको आफन्तजनहरू हुन्छ उनीहरू पीडामा भएकोले उनीहरू त्यो प्रार्थनालाई अभोइड गर्न खोज्दो रहेछ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यहाँ हुनसक्छ मेरो जवान छोरा बित्दैछ यति बेला चाहिँ परमेश्वरले किन मेरो जवान छोरा लानु परेर भनेर चाहिँ नसुन्ने आमा बाबु बिरामी बिरामीभन्दा पनि बिरामीलाई चाहिँ लास्ट स्टेजमा होप चाहिँ परमेश्वरसँग हुन्छ नै होइन जुनसुकै धर्मको होस् यदि चाहिँ कुनै परमेश्वरले आएर मलाई बचाउँछ भनेदेखि चाहिँ आई विल प्रे भन्ने हुन्छ नै जति जवान भए पनि तर त्यो चाहिँ घेराबाट ऊ चाहिँ बिचरा त्यो उसको आमा बुवा अरू जो छ आफन्तहरू उनीहरूले एउटा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पर्खाल अघि हाम्रो गुरुबाले भन्नुभएको थियो पर्खाल खडा गरिदिइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ पर्खालमा हाम्रो गुरुबाले अहिले आन्सर दिनुभयो हामीले परमेश्वरको प्रेम नै देखाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यहाँनिर वचन भन्दा पनि उद्धार मुक्ति भन्दा पनि उनीहरूले हामीबाट परमेश्वर प्रभु यीशुलाई सकेका हुन् भन्ने चाहिँ एउटा हामीले शिक्षा पायौँ धन्यवाद दुवैजना गुरुबालाई र प्रश्नकर्तालाई र हाम्रो समय पनि ठ्याक्कै सकिएको छ आज यही राखौँ हुन्छ अन्तिममा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी आजका शिक्षक हाम्रो आदरणीय गुरुबा हाम्रो भर्खर सुरु भएको छ मलाई दुःख किनभने पहिलो श्रृङ्खला अझ गुरुबाले आठ नौवटा श्रृङ् छन् क्लासहरू यसमा आउनेछन् भन्नुभएको छ हामी त्यहाँसम्म चाहिँ सबै दुःखबाट पार पाउने भइसकेका हुनेछौँ त्यसलाई गुरुबालाई हामी धन्यवाद दिँदै उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ उहाँको मिनिस्ट्री सेवाकाई र उहाँको समय हाम्रो लागि जुन उहाँले जुन एकदमै डेडिकेसनका साथ हामीलाई दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी आइएनएसटी परिवार परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ उहाँ जस्तो छोरा हामीलाई दास हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नेछौँ हामीसँग प्रार्थनाको लागि हाम्रो पास्टर नवीन शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ इन्डियाबाट उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुनेछ र साथसाथै हामी सम्पूर्ण आइएनसी परिवारलाई पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ तिनैवटा प्लेटफर्ममा बसेर यो सिक्ने सिकाउने अभियानमा लामो वर्ष लामो समयदेखि जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि हामी सबैलाई परमेश्वरको चरणमा राख्नेछौँ अझै सिक्ने हृदय परमेश्वरले सिर्जनु भएको होस् र परमेश्वरका गुप्त र गुह्य कुराहरू जान्दै हामी मण्डलीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा परमेश्वर हामी सबैलाई त्यो हृदय दिनुभएको होस् भन्दै प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी जोड्नेछौँ पास नवीन शेर्पा इन्डियासँग र यो प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ यहाँ सबैलाई जय मसी अर्जुन सरलाई धन्यवाद हाम्रो नारायण सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई दुःख किन यो प्रश्न सोद्धै यो वाक्य भन्दाखेरि नै म आफै झस्किएँ किनकि अहिले यस्तो परिस्थितिभित्र म आफै गुजिरहेको छु मेरो ठुलो दिदी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि मण्डलीमा पनि धेरै यस्तो साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो असजिलो है अगुवालाई थोरै शब्दले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने म बुझ्छु यसले गर्दा यस्तो परिस्थितिको चेपारोमा चेप्टिरहेको बेलामा मलाई दुःख किन भन्ने त्यो वाक्यले मलाई ठुलो उत्साह दिएको छ आजको शिक्षाले साँच्चै नै एक्लोपन गाह्रोपन अस्तित्व अवस्थामा हामी जिइरहेका हुन्छौँ धेरैचोटि आफू च्यातिएर अरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ आफू रोएर अरूलाई उत्साह दिने कुरा गरिराखेका हुन्छौँ एकदमै हृदयबाट नै आदरणीय सरलाई धन्यवाद अनि आइएनसिटी सम्पूर्ण टिमलाई जुन यस माध्यमबाट हामीले युट्युब फेसबुक अनि जुम मार्फत यो शिक्षा पाइराखेका छौँ यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई परम प्रभुले परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र यस्तै मर्महरू दर्दहरू छन् धेरै अगुवा पासोसहरूले जिरहेका हुन सक्छन् यहाँ सबैलाई नै उत्साह मिलेको छ भन्ने म आशा राख्छु अनि पछि यो भिडियो हेर्नेहरूलाई पनि उत्साह मिल्नेछ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ थोरलाई धन्यवाद दिन्छौँ परम प्र परमेश्वरिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह तपाईँको निगा अनि कृपाको लागि विशेष गरी तपाईँको दास नारायण सरको लागि धेरै धन्यवाद आफ्नो छोरालाई तपाईँको अभिषेक र स्वर्गीय प्रकाशमा आज विश्वव्यापी रूपमा छरिएर बस्नुभएको अग्रज अगुवाजनहरू अनि सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली भाषी मण्डलीहरूमाथि तपाईँको शिक्षा र तपाईँको वचन र तपाईँको प्रकाश अनि तपाईँको वचनबाट प्रिय चङ्गाइदिन अनि निको पार्न तपाईँको उत्साहका कुराहरूको लागि प्रयोग गरिराख्नु भएको धन्यवाद अनि सम्पूर्ण आइन्सिक परिवार अनि जति पनि बाल्टिमोर अनि हाम्रो मनोज सर अनि हाम्रो अर्जुन सर मार्फत उहाँको के पनि टिम हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ अनि सम्पूर्ण स्टुडेन्ट हामी सबैजना नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो प्लेटफर्महरूलाई दिनुभएको लागि युट्युबमा फेसबुकमा लाइभ हेरिरहनु हुने यहाँहरूमाथि तपाईँको कृपा निगा रहेको होस् अनि म विश्वास गर्छु हरेक आज जति पनि वचन सुन्ने छन् हरेकको हृदयमा उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले सङ्घाइ ल्याउनु भएको छ छुवाई तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँको उपस्थिति तपाईँको अनुभव तपाईँको निगा उहाँको जीवन रहेको होस् तपाईँको वचन छरिँदै गर्दा यो वचनहरू त्यसै फर्किने छैन यी वचनले कार्य गर्नेछन् अनि यी वचनले मानिसमा जीवन र ऊर्जा थप्नेछ तपाईँको राज्यमा एकदमै लगनशील र समर्पित दुःख र सङ्घर्ष बिचमा जिरहेका हरेक तपाईँको सेवकहरू तपाईँको दास माथि उत्साह र प्रोत्साहन मिल्नेछ हामी विश्वास गर्छौँ धन्यवाद यो सबै वचन र सङ्गीतको लागि अनि आदरणीय पार्श्वले जुन सिरिज सुरु गर्नुभएको छ यहाँको सम्पूर्ण अध्ययनमा उहाँको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको सबै कुराहरूमाथि तपाईँको निगान कृपा रहेको होस् अनि सम्पूर्ण सेवकाईमा पारिवारिक जीवन जीवनमा तपाईँको अनुग्रह उपस्थिति बिन्ती गर्छौँ हामीलाई यसरी तपाईँको दासहरूबाट उहाँका आशय तुल्याउनुहरूको लागि धन्यवाद दिन्छौँ यहाँहरूमाथि कृपा पनि रहेको होस् अनि हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमाथि अनुग्रह रहेको लागि धन्यवाद विश्वव्यापी रूपमा छरेर बस्नु सम्पूर्ण अग्रज अग्रजनमाथि तपाईँको आशिष र तपाईँको निकातक उपस्थिति सधैँ बनिरहेको होस् अनि हाम्रो दुःख र हाम्रो तक्लिफको बिचमा तपाईँ हाम्रो स्थान र ढाल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ आशिष मान्छु यो फ्रेस तपाईँको जीवनको पाउँछौँ आमेन जय मसी जय मसी ¡Soy Masi! ¡Soy Masi! ¡Soy Masi!